Von der Laterne schwebt sie noch davor. Wollen wir uns wiedersehen? Bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst Lilly ja, einst will Alle Leute sollen es sehen wie wir bei der Laterne stehen, wie einst wie ein Stillimale, wie ein Stillimale.